поэтому никогда нет. Я вот сейчас вру, правда, потому что у меня бывают моменты, почему-то, я не знаю, вот некоторые люди разделяют такое понятие, как депрессия. Мне она не знакома. Но иногда я чувствую себя одиноким. Вы знаете, что вот, ну, я старался каждому из вас написать лично сообщение, я не знаю, надеюсь, вы их читаете, ну, когда я приглашаю на вечер, чтобы это были, не, ну, не просто какие-то люди, которые приходят на Вову, которого они никогда не знали, а чтобы это... Я думаю, что все мои друзья, может, я заблуждаюсь, конечно, но мне хочется так думать. Но вот это одиночество, которое тебя накрывает вдруг, у меня сейчас там что-то порядка 5000 друзей. И, э, и когда я долго готовил и это выступление, и другие, бывает такое, что ты настолько сосредоточен на том, что ты делаешь, ну, вокруг тебя никого не остается. И когда ты выныриваешь оттуда, то есть ты все сделал, вокруг тебя никого нет, хотя у тебя эти пять тысяч друзей, и там и здесь, в Москве, меня ждут, да, там, и здесь, в Питере, и в Питере, и в Нижнем Новгороде, еще во многих городах. Но все равно это <laughs> меня посещает в последнее время какое-то чувство такое, что... Ну, Но она проходит быстро, улетучивается. Мне всего лишь нужно лечь поспать. Но ну, в этом состоянии <laughs> это крайне сложно сделать, поэтому я однажды даже напился один. Серьезно, я только... Я себя очень корил за этот поступок. Так вот. Ты не так одинок. Если где-нибудь ждут. Если где-нибудь помнят и любят. Есть места на земле, где все время поймут. И на сердце тебе не наступят. Ты не так одинок, если где-то есть друг, есть любимые теплые руки, если жизнь твоя состоит из разлук, то ты точно нуждаешься в друге. Ты не так одинок, если в небе звезда среди сотен таких же мерцает. Ты бросаешь свой дом каждый раз навсегда, а она тебе дом возвращает. Ты не так одинок, если письма в столе, если твой телефон не смолкает но абсурднее всего зачастую в толпе одинокими люди бывают.